hi guys this is Rahul Tyagi आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ पैकेजिंग से रिलेटेड लेके आया हूँ और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना टोटल पैकेजिंग से रिलेटेड बना हुआ है प्रीप्रेस से रिलेटेड बना हुआ है ग्राफिक्स की नॉलेज है भरमार जिसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं कि हाँ, हम लोगों ने कोर्स किया लेकिन जॉब नहीं मिल रही और जिसके लिए जो बिगनर है जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं बिजनेस का वो उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि हम अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं वो अच्छे से कैसे करें अच्छी प्रिंटिंग कैसे कराएं अच्छी नॉलेज कहाँ से लें ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और अपने प्रोडक्ट को हम इजीली मार्केट के अंदर लॉन्च कर पाए और उस प्रोडक्ट को के साथ जो बाकी कंपिटिटर हैं मार्केट के अंदर उनके साथ बीट करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये तो इस इन सब के लिए मैं आज एक और सोल्यूशन लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले बाकी वीडियो भी देखें या इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियो जरूर देखें उससे क्या होगा आपको कहीं ना कहीं काफी सारी नॉलेज मिलेगी जहां आपको जिस चीज की जरूरत है अगर आप ग्राफिक की फील्ड में तो वो आपको वहां से तब भी मिलेगी अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं आपको उसके लिए भी काफी नॉलेज है या फिर आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको उसके लिए भी काफी सारी नॉलेज मिलेगी बट कंप्लीट वीडियो देखने से आपको बेनिफिट मिलेगा अब हम बात करते हैं जो मैं चार टॉपिक लेके आया हूँ इस मार्केट के सबसे बड़े इशू हैं बिगनर के लिए जो अपना खुद का बिजनेस करने चाहते हैं उनके लिए देखो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ graphics basic knowledge with technical जो टेक्निकल नॉलेज नहीं है बच्चों को उसके कारण वो पीछे रह जाते हैं ओके दूसरा मैं लेके आया हूँ नॉलेज प्रीप्रेस विद प्रोडक्शन उनको प्रीप्रेस की भी नॉलेज होनी चाहिए और प्रोडक्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए तीसरा मैं आपको लेके आया हूँ better quality with lower cost आप अपने आप लोगों को अच्छी क्वालिटी देने चाहते हो लेकिन कॉस्टिंग भी आप चाहते हो कि कम से कम हो मेरा खर्चा कम लगे तो उसका भी मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ और चौथा टॉपिक मैं लेके आया हूँ पैकेजिंग रो मेटेरियल नॉलेज जो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट में फ्रीलांसर का काम कर रहे हो उनके लिए भी और जो अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उनके लिए भी वो प्रोडक्ट मैं रो मेटेरियल की नॉलेज लेके आया हूँ तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और मेरी बाकी वीडियो को भी आप जरूर देखना आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी ओके तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ graphic designing basic knowledge with technicals अभी जो नॉर्मल नॉलेज है आप लोग इंस्टीट्यूट से कोर्स करके निकलते हैं बट वहां से निकलने के बाद आपको एक फ्रेशर की जो मिलती है रीजन क्या है कि वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है उन लोगों के पास जो होनी चाहिए एक पैकेजिंग से रिलेटेड क्या नॉलेज होनी चाहिए मोस्टली ग्राफिक के लिए पैकेजिंग की सबसे ज्यादा जॉब होती है अगर आप एक वेब <clears throat> डिजाइनर हो तो ऑन स्क्रीन तक काम है बट ऑन स्क्रीन के बाद वो वर्किंग पैकेजिंग के लिए भी होती है क्योंकि जो आप ऑन स्क्रीन के ऊपर वेब बना रहे हो और वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मैच होनी चाहिए अगर वो मैच होंगे तो ऐसा लगता है कि वेबसाइट पे कुछ हो रहा है और हाथ में प्रोडक्ट कुछ हो रहा है तो दोनों डुप्लीकेट लगते हैं तो इस चीज से बचने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है अभी आप मेरी स्क्रीन पे जो डिजाइन आप देख रहे हो इस टाइम तो ये अभी आपको डिजाइन फाइव कलर में नजर आ रहा है ओके सिंपल सी बात है अगर टेक्निकल नॉलेज की मैं बात करता हूँ और <clears throat> अगर आपका खुद का कस्टमर बोलता है नहीं मुझे सेम ऐसा ही दो कलर में प्रिंट कराना है और थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तो चलेगा तो आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इस डिजाइन को मैं फाइव कलर या फोर कलर से दो कलर में कैसे प्रिंट करना है ये एक टेक्निकल पार्ट है ओके और जो आप नीचे ये बॉक्स के अंदर आउटलाइन देख रहे हो जब आपको ग्राफिक्स सिखाया जाता है तो कहीं भी आप एक बॉक्स बनाते हो क्या उसकी थिकनेस के बारे में आपको बताया जाता है कि इस आउटलाइन की थिकनेस कितना रखना चाहिए नहीं बताया जाता और वो आ, सबसे बड़ा इशू बनता है प्रिंटिंग के टाइम वो या तो आउटलाइन आएगी नहीं क्योंकि आपको पता नहीं है कितना साइज आएगा या फिर वो कहीं ज्यादा मोटी आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी ओके और एक डिजिटल प्रिंटआउट निकालने से पता नहीं लगेगा जजमेंट की वो प्रिंटिंग में आएगा या नहीं आएगा पहला सबसे पहला बड़ा इशू ये मैंने आपका सोल्व कर दिया ओके और इसके लिए मेरी मैं आप लोगों से चाहता हूँ अगर आपको टेक्निकल बनना है तो मेरी वीडियो सारी की सारी टोटल वीडियो आपको देखना जरूरी है जो मैंने बनाया हुआ वो भी और जो मैं आगे बनाऊंगा वो भी ओके अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं flexible packaging and prepress knowledge with production देखो प्रीप्रेस जो ये पार्ट है ये भी ग्राफिक का पार्ट है ग्राफिक का अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है तो ये प्रीप्रेस उसी का पार्ट है सेम टूल यूज होते हैं बट उनको समझना पड़ता है वो इस टूल को अगर मैं यूज करता हूँ तो ये कहाँ पे करना है और विद प्रोडक्शन प्रोडक्शन के अंदर भी ग्राफिक <clears throat> के साथ आपको प्रोडक्शन की नॉलेज होना भी काफी जरूरी है आप कोई जो प्लान कर रहे हो तो वो आ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है लेकिन उसके बाद वो जब प्रिंटिंग <clears throat> में आएगा तो वो कैसा विजिबल होगा तो वहां पे कई सारी प्रॉब्लम आती है जैसे कि अपना येलो कलर बड़ा बड़ा साइलेंट होता है अगर हम उसको मेटलाइज पे प्रिंट करेंगे विदाउट व्हाइट की तो येलो कलर आपको कभी विजिबल नहीं होगा तो ये टेक्निकल नॉलेज है अगर आपको एक ग्राफिक के साथ प्रीप्रेस की प्रोडक्शन की अच्छी नॉलेज है तो आप एक अच्छी एमएनसी कंपनी के अंदर टीम को लीड कर सकते हो okay as a leader okay हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं better quality with lower cost इसका मीनिंग क्या है आप अच्छी क्वालिटी भी चाहते हो मार्केट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च भी करने चाहते हो क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अदर प्रोडक्ट के साथ बीट करे उनको बीट करे आप अच्छी अर्निंग कर पाओ तो अभी जो आपने पांच कलर का जॉब बनाया है आप चाहते हो कि नहीं मुझे दो कलर में चाहिए क्योंकि मैं पांच सिलेंडर पे अभी आ, मेरा स्टार्टअप है मैं खर्चा नहीं करना चाहता मैं दो सिलेंडर के साथ जाना चाहूंगा तो वहां पे <clears throat> जो एक टीम है जिसे आप ग्राफिक करा रहे हो अपना या फिर जिस कंपनी से वर्किंग कराना चाहते हो उसको एक प्रीप्रेस की अच्छी प्रोडक्शन की नॉलेज होना काफी जरूरी है एक अच्छे जॉब के लिए और आ, अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए तो वो आपको दो प्लेट में हो या फिर सिलेंडर के अंदर हो क्योंकि सिलेंडर काफी कॉस्टली पड़ते हैं प्लेट तो बंदा फिर भी कर लेता है एक सिलेंडर की मिनिमम कॉस्टिंग सात हजार से पंद्रह हजार तक जाती है ओके और एक छोट एक प्लेट की कॉस्टिंग अगर फ्लैक्सो में हम आते हैं तो वही पंद्रह सौ दो हजार मिनिमम ढाई हजार तक जाती है ओके एक नॉर्मल प्लेट की कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं तो सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम कॉस्टिंग के साथ मार्केट में अच्छे से हम प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो अच्छी क्वालिटी के साथ लेकिन लोअर कॉस्ट के साथ कस्टमर जाना चाहता है तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए आपके पास चौथा टॉपिक है मेरा पैकेजिंग रो मेटेरियल अभी अभी ये आप मेरा डिजाइन जो देख रहे हो आप इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए किस तरीके का आपको मेटेरियल यूज करना है ताकि मार्केट के अंदर आप बाकी जो कंपिटिटर है उनको बीट कर पाओ और ये टाइमली आपको आपके प्रोडक्ट की अर्निंग दे पाए तो इससे क्या है कि आपके अगर आप इन चारों टॉपिक पे अच्छे से वर्किंग करते हो इजिली आप मार्केट को बीट कर पाओगे अगर आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर आप जॉब करते हो तो आप एक अच्छी कंपनी में इजिली जॉब कर सकते हो तो ये चीजें आज के टाइम में काफी जरूरी है एक अच्छे जॉब करने के लिए आपको टेक्निकल भी होना जरूरी है और प्रैक्टिकल तो आपको आना ही आना चाहिए तो कुछ ऐसी चीजें हैं आज के टाइम में कि आपको प्रैक्टिकल और थोरिकल दोनों नॉलेज होनी चाहिए तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मेरी बाकी वीडियो भी आप टाइम के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट वीडियो देखो ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी हर एक वीडियो नॉलेजेबल है बट वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको देख रहे हो ऐसा नहीं है कि आपने बस थोड़ा देखा और मुझे कॉल कर दिया नहीं आप कंप्लीटली देखोगे तो मेरी जरूरत नहीं है आपको कॉल करने की ओके तो मैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको और अच्छे अच्छे वीडियो दे पाऊ टाइमली ओके और इसको सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए जय हिंद